assalomu alaykum qadrli qadrdonlar demak bugungi video roligimizda men sizlarga excel dasturimizda real vaqtda qanday yaratish kerak shuni tushuntirib o'taman bu albatta qiziqarli sababi darslarimizda ham foydalanishimiz mumkin qiziqarli ma'lumotlar sifatida darsimizda ya'ni bola o'quvchilarni qiziqtirish uchun buning uchun excel dasturimizni ishga tushiramiz menda 2016 versiya ya'ni office 2016 ni ishlataman bu dastur albatta bitta bu versiyada emas har har qanday versiyada dasturda ishlaydi excelda men ishlatayotgan kod ham aynan 2016 uchun emas tushundingiz a har qanday versiya uchun demak men a bir yacheykani tanlayapman ixtiyoriy yacheykani tanlashingiz mumkin sizlar men a bir yacheykadan boshladim list 1 ni tanladim bu yerdan prosmotr kod tanladim va bizga visual basic oyasini ochib berdi bu yerdan E, e, quyidagini tanlayapmiz e, kod oynasini ochdi va kerakli kodni tanladim joy ko'payib tashlab qo'ydim men yozib o'tirmadim vaqtdan yutish uchun bu kodni qayerdan olamiz degan joyga aytdim sizlarga uni telegram kanalimizda har qanday ma'lumot joylab boraman ushbu videoni tagida albatta bu kod ham bo'ladi Xo'p, men asosiy e'tibor beradigan joylar. Mana men A1 tanlaganimcha A1 qo'yib qo'yyapman. Sizlar ixtiyoriyagacha ekan tanlashinglar mumkin. hop excel dasturiga o'tadigan bo'lsam mana bizda sig'may qolyapti ko'rdingiz mana bizda chiqdi hop soatimiz mana ishlayapti albatta hop endi buning uchun buni yo'q yana yana ham chiroyli ishlovlar berish uchun главный menyumizda общий tanlaymizda va Время talab qilaman. Время talab qo'ydim va ixtiyoriy joyga bilib turib, listni kattalashtirib oldik va biz shiftni kattalashtirib olamiz. Shiftimiz kattalashdi, fonimizni quyidagi font tanlaymiz va bu yerdan oq tanlab qo'ysak, mana bizga chiroyli turibdi. Chiroyli bir savat yaratdik. bu real vaqtdagi bo'lyapti bu hop shriftni ixtiyoriy shriftni tanlashinglar mumkin mana misol uchun mana shriftni xohlagan shriftlar tanlab o'rnatishinglar mumkin hop keyingi qiladigan ishimiz bu bo'ldi bu yer menimcha tushunarsiz albatta albatta qo'ldan kelgancha tushuntirdim kodlaymi va tushuntirishim uchun esa sizlarga 2 minut 50 sekund vaqt ketibdi bu odatda bu 1 minutga ham bo'lmaydigan vaqt qilaman desangiz bu darsda foydalanish uchun yaxshi qo'llanma bo'ladi sizlarga bu o'quvchilarni qiziqtirish uchun hop sarhandga kiryapmiz sarhand как endi hop endi рабочий stolni tanladim рабочий stolga kelaylik misol uchun soat deb yozadigan bo'lsam papka ochib oldim va bu yerga kniga bir soatda san'at nom bilan yozyapmanda asosiy e'tibor beringlar haq ya'ni biz tushib ketamiz x bosib tushib ketsak san'at qilganmiz x bosib tushib ketsak misol uchun hozirgi holatda san'at qilib qo'yadigan bo'lsak bu qayta aktivlashmaydi soat hozir necha san'at qilgan bo'lsak aysi vaqt bo'yicha san'at bo'lib qoladi bo'ldi vaqt o'zgarmaydi shuning uchun biz qiladigan ishimiz двойная книга excel dojniya o'zi adashib ketdim shuni bosib san'atni bosamiz bo'ldi zakrit bosib sarant ya'ni bu yerda bunaqani so'rayapti faylimizni ho'p endi dasturimizda mana exceldan chiqib ketdik excelimiz yo'q ho'p endi brauzerimiz pastga tushirib tursak mana soat degan papkamiz ishga tushiramiz buni tushirsak закрыть qaytib kirishimiz kerakmi lekin mana ustida turgan buncha aktivlashmay turaverdi boshqa yachakkani tanlab qo'ygan ekan mana ishlab ketdi hozir 17:50 bo'ldi vaqt bu sizlar boshida soatni sal ko'rinishiga boshqa edi 05 edi ya'ni ertalabki vaqt bilan hozirga deb chaqirtmanglar bunda o'zini programmasini boshlatib oldi ya'ni abitdan keyingi vaqtga to'g'irlab oldi tushunmovchiliklar bo'lsa kommentariya yozib qoldirasizlar video yoqqan bo'lsa laykni bosib qo'yasizlar xato kamchiliklar bo'lsa uzrni yuboring sog' bo'linglar omon bo'linglar